Чей? Чья? Чье? Чьи? Бэ. Чьи же это уши? Чей, чья, чье, чьи. Упражнение 5, 2, 1. Слушайте, читайте, говорите. Чей? Чей? Какой это чемодан? Синий. Чей это чемодан? Мой. Вот синий чемодан. Он мой. Вот желтый чемодан. Он твой. Синий чемодан мой, а желтый чемодан твой. Вот желтый чемодан, он мой. Вот синий чемодан, он твой. Желтый чемодан мой, а синий чемодан твой. Твой чемодан какой? Мой чемодан желтый. А твой какой? А мой синий. «Этот чемодан твой?» «Нет, мой синий. А этот желтый твой?» «Нет, мой чемодан тоже желтый, но этот не мой. А вон тот желтый чемодан мой».